assalomu alaykum assalomu alaykum futbol 24 kanaliga xush kelibsiz agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz hoziroq bizga obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying kanalimiz haqidagi fikr mulohazalaringizni kommentariyalarda yozing va like tugmasini bosishni ham unutmang aziz obunachilar nima deb o'ylaysiz chempionlar ligasi 2021-2022 yilgi mavsumini kim yutadi o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring agar yozishni boshlagan bo'lsangiz biz boshladik Marcelo 3 o'yinga diskvalifikatsiya qilindi. real madrid himoyachisi marselo oldindagi 3 ta kubok uchrashuvida jamoasiga yordam bera olmaydi braziliyalik futbolchi ispaniya kubogi 1/8 final doirasida elchiga qarshi uchrashuvda qizil kartochka olib maydonni tark etgandi bu holatda bitta uchrashuv to'g'ridan to'g'ri qizil kartochka uchun qolgan 2 ta o'yinlik chetlatish esa hakamga nisbatan e'tiroz bildirgan uchun hisoblanadi real madrid apellyatsiya berib ushbu diskvalifikatsiyani qisqartira olmasa 33 yoshli himoyachi atletikaga qarshi chorak final va madridliklar kelgusi bosqichga chiqa olgan taqdir turnirda yarim final bellashuvlarini ham o'tkazib yuboradi Doston Hamdam Qatarda debyut o'yiniga tayyorlanmoqda. Shartnoma muddati esa futbolchi yangi jamoasiga qo'shildi. Bugun Paxtakor klubining iqtidorli yarim himoyachisi Doston Hamdam O'zbekiston milliy terma jamoasining Dubaydagi yig'inini tark etib, Qatarning Al Sayliya jamoasiga o'tayotgani xususida xabar bergan edik. 26 yoshli futbolchi bilan bog'liq yangi tafsilotlarni aniqlab o'tamiz. Ma'lum bo'lishicha, Qatarning Al Sayliya klubi Hamdamga qiziqib olgan va Paxtakor bilan futbolchi borasida muzokaralarga kirishgan. Hamdam Al-Sayliya klubiga 6 oyga ijaraga berildi. Ertaga Qatar chempionat doirasida Al-Sayliya safarda Al-Xor bilan kuch sinashadi. Ayni paytda Hamdam yangi jamoasi bilan bo'lajak o'yinga tayyorgarlik ko'ryapti va katta ehtimol bilan ertaga Al-Sayliya tarkibidagi debyutini o'tkazishi kutilmoqda. Tuxel Romaga o'yinchi bermadi. Mourinho'ning rejasi o'xshamadi. Le Sport nashri Roma va Leicester klublari Chelsea himoyachisi Malang Sarni ijaraga olish maqsadida London klubiga murojaat qilgani haqida xabar tarqatdi. Manbaning ta'kidlashicha, aristokratlarning o'z himoyachisida kadrlar muammosiga duch kelgani bois, fransiyalik futbolchini so'ragan klublarga rad javobini bergan. Chelsea bosh murabbiyi Tomas Tuchel 22 yoshli futbolchining universal qobiliyatini inobatga olib, uni himoya markazidan chap qanotga olib o'tmoqchi. Sar Chelsea'ga 2020-yilning yozida erkin agent sifatida bepul qo'shilgan. Uning shartnomasi 2025-yilning yozgacha davom etadi. Iste'dodli futbolchi joriy mavsumda barcha turnirlarda 9 marotaba maydonga tushdi. Ayni paytda unga Roma va Leicesterdan tashqari bir necha klublar og'iz solmoqda. Saudi Arabistoni chempionati Al Nasr safarda g'alaba qozondi. Masharipov zaxiradan qo'shildi. Jamoa ikkinchi o'ringa ko'tarildi. Saudi Arabistoni chempionatining 18-turdan o'rin olgan Al Tawun va Al Nasr jamolar o'rtasidagi o'yin yakunlandi. Mazkur uchrashuvda mehmonlar 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Legionerimiz Jaloliddin Masharif 76-daqiqada Martinis o'rniga zaxiradan qo'shildi. Masharifning standart vaziyatdan uzatgan to'pi Taliskaga tegib, so'ngra raqib futbolchi tomonidan darvozaga kirib ketdi. Bellashuvning 81-daqiqasida Al Silaluli o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. Ma'lumot uchun ushbu g'alabadan so'ng riyodliklar ochkosini 35 taga yetkazib, ikkinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Allegri Remzi qishda Juventusni tark etishini tasdiqladi. Juventus yarim himoyachisi Aron Remzi tez orada Turin klubini tark etadi. La Gazzetta dello Sport xabariga ko'ra Juventus bosh murabbiyi Massimiliano Allegri Milanga qarshi o'yindan avvalgi matbuot anjumanida Walesdik futbolchining klubdan ketishini tasdiqlagan. Aaron asosiy jamoasi bilan birga emas, u qishki transfer oynasi klubni tark etadi, deya Allegrining so'zlarini keltirgan La Gazzetta dello Sport nashri. Ramzining Turin klubi bilan amaldagi kelishuvi 2023-yilning yoziga qadar imzolangan. Klub futbolchini ijaraga berish yoki taklif bo'lsa sotib yuborishga tayyor. Avvalroq unga Newcastle qiziqish bildirayotgani haqida xabar qilingandi. Ma'lumot uchun Ramzi joriy mavsum Juve safida 5 ta o'yinda maydonga tushib, samaradorlik ko'rsatmadi. Barcelona jamoasi Juventus klubi futbolchisini xarid qilmoqchi. Barcelona Juventus bilan himoyachi aleksandro borasida muzokaralar olib bormoqda o'yinchining turin klubi bilan shartnomasi 2023 yilning yozga qadar mo'ljallangan sandroning transfer narxi 6 million yevroga baholanmoqda. 30 yoshli braziliyalik 2015 yilning yozidan beri Juventusda o'ynaydi u joriy mavsum a seriya doirasidagi 18 ta o'yinda maydonga tushib bitta assist qayd etdi Sobiq Barselona yulduzi futbolchilik faoliyatini yakunladi. Uning so'nggi manzili Vitsil Kobe bo'ldi. Arsenal va Barselona kabi klublarda to'p tepgan himoyachi Tomas Vermalin futbolchilik faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. 2019-yilda ko'k anoranglilarni tark etgan futbolchi 3 yil davomida Yaponiyaning Vitsil Kobe jamoasi sharafini himoya qildi. Endilikda u Belgiya terma jamoasi murabbiylar shtabida ishlaydi. Qayd etish lozim, u Ajax va Romada ham samarali faoliyat olib borgan. 36 yoshli fulbek Kataloniya klubi safida 4 marta La Liga va 3 bora Ispaniya kubiga bosh sovrinini qo'lga kiritgan. Shuningdek, Tomas 2015-yilda Barselona bilan birgalikda Yevropa Chempionlar Ligasida ham zafar quchgan. Pochettino Mbappe va Messi haqida gapirdi. PSG bosh murabbiyi Mauricio Pochettino Fransiya Liga 1 musobaqasining 22-turdan o'rin olgan Reymsga qarshi o'yin arafasida hujumchilar Kylian Mbappe va Lionel Messining holati haqida gapirdi. Biz Mbappening mashg'ulotga qaytgandan mamnunmiz. U asosiy tarkibga tusha oladimi yoki yo'qmi hali noma'lum. Messiga kelsak, u bu hafta jamoa bilan ko'p mashg'ulot o'tkazdi. Ertaga u maydonga tushadi deya Pochettinoning so'zlarini keltiradi Parij klubi matbuot xizmati. Fransiyalik hujumchi mushakdagi jarohati tufayli jamoa mashg'ulotlarini o'tkazib yubordi. Fransiya chempionatining 22-turdan o'rin olgan PSG Reims uchrashuvi ertaga 23 yanvar kuni Parijdagi Parc de Prince stadionida bo'lib o'tadi. Endi esa futbol olamidagi eng muhim yangiliklar haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Oskar Barcelona'dan taklif bo'lgani rost. Xitoyning Shanghai Silk klubi futbolchisi Oskar TNT Sport nashriga bergan intervyusida Barcelona'dan taklif kelib tushgani haqida gapirib berdi. Ham bu haqida menga aytishdi. Barcelona agenti bilan bog'lanib, transfer imkoniyatlariga qiziqib ko'ribdi. Ular Xitoy futboli martgacha to'xtatib qo'yilgandan xabardor. Shunday ekan, balki bu transfer amalga oshar. Ammo kataloniyaliklar hozir qiyin davrni boshdan kechirishmoqda. Taxminimcha, Barsa yangi futbolchini ro'yxatdan o'tkazish uchun qaysidir a'zosini sotish kerak. Bundan tashqari ular klubim bilan ham kelishuvga erishishi kerak bo'ladi. Mourinho Shomurodovga maydonda munosib joy topib ber. Roma muxlislari talabi shu. Eldor Shomurodov harakatchanligi, tirishqoqligi, kurashuvchanligi va mehnatkashligi bilan har qanday jamoa muxlislari mehrini qozona oladi. Hamyurtimiz ishqibozlik qilishda o'ziga xos nozik did sohibi hisoblangan Rim shahri aholisining e'tibori va e'tirofini qozongan yoqimli. Italiya Kubogining nimchorak finalda Lecce darvozasini ishg'ol qilib, jamoasining 3-1 hisobidagi g'alabasini ta'minlagan Shomurodovning xatti-harakatlari Roma fanatlariga manzur bo'ldi. Ayniqsa futbolchimizning asosan zaxiradan o'yinga tushib gol urishini uddalayotgani ishqibozlar tomonidan alohida e'tiborga olindi. Darhaqiqat Eldor ketma-ket 8-marta o'yinga zaxiradan qo'shildi. Romaning rasmiy ijtimoiy tarmoqlarida muxlislar bosh murabbiy Jozi Mourinho'dan o'zbek futbolchisiga ko'proq o'yin amaliyoti berishni talab qilyapti. O'zbekistonlik futbol muxlislari e'tiboriga Rim klubi muxlislarining Eldor Shomurodov haqidagi fikr-mulohazalarini taqdim etamiz. Guido Sarasini raqibning saviyasiga qaramay o'yin juda og'ir bo'ldi. Menga zaxirdan maydonga tushgan futbolchilarning o'yinga qanday ta'sir o'tkazgani ma'zur bo'ldi. Ayniqsa Genrix Mixtaryan va Eldor Shomurodovning hamkorligi 3-hal qiluvchi golga olib keldi. Charles Caperici Shomurodov zaxiradan qo'shilib yana gol urdi. Avvalgi Sampdoriyaga edi, endi Lechiga. Mourinho Eldorni ko'proq boshlang'ich tarkibda o'ynatish kerak. Matteo Makari Shomurodov o'z imkoniyatidan qanday foydalangani menga juda yoqdi. Bu yigit katta tezlik va ajoyib texnikaga ega. Mourinho unga maydonda munosib joy topib berishi kerak. O'yinda Eldor ham, Temyabr ham ishtirok etsin. Alessandro Giansanti Mourinho nega Eldorga ishonch bildirmayotganini hech tushunmayman. Bu hujumchi 4 ta gol urdi. Bu ham bo'lsa unga o'zini ko'rsatish uchun deyarli imkoniyat berilmayotgan holatda yuz bermoqda. Uni boshlang'ich tarkibga kiritishmayapti. Monika Verolini Alessandro Giansanti izohiga javoban Shomurodovning o'ziga xos xususiyati shunday. U Genovada o'ynaganda ham zaxiradan o'yinga tushib, jamoaga foyda keltirar edi. U bu ishni zo'r uddalaydi. U asosiy tarkibdagi futbolchining o'rnini bosa oladi va markaziy hujumchi sifatida ham samarali o'ynaydi. Lekin Eldor butun mavsum davomida yetakchi hujumchi bo'la olishiga shubham bor. Uning roli super qutqaruvchilikdir. Roberto Skozzi, Genrix Mixtaryan va Eldor Shomurodov tandemi zo'r o'ynadi. Arman futbolchisining pasi ajoyib chiqdi. Shomurodov esa hammasini maqom bajardi. Raqibdan qochib ketdi, yana birini chalg'itib, darvoza to'rini aniq nishonga oldi. Fabio Marziali Shomurodov zaxira ustasi. O'yinga qo'shilib muntazam ravishda gol uradi yoki golli pas beradi. Milliy basketbol ligasi bo'lganda eng zo'r 6-o'yinchi bo'lardi. Lando Greso Fabio Marziali fikriga javoban. Buning hayron qolarli joyi yo'q. Shomurodovda boshlang'ich tezlik juda yuqori. U har qanday himoyachidan bir nushta qochib keta oladi. Hurmatli muxlislar, siz Eldor Shomurodovning o'yindagi xatti-harakati, goli va umuman Italiyadagi faoliyatini qanday baholaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Mbappe avtohalokatga uchradi. Hech kim jiddiy jarohatlanmagan. Fransiya terma jamoasi va Paris Saint-Germain klubi hujumchisi Kylian Mbappening ukasi Anton Mbappe yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda Le Equipe nashri xabar bermoqda. Yuqoridagi manbaning yozishicha, ushbu hodisa kecha 21-yanvar kuni tushdan keyin Paris jamoasining mashg'ulot markazidan uncha uzoq bo'lmagan Saint-Germain-en-Laye shahrida sodir bo'lgan. 15 yoshli kichik Mbappe haydovchi bilan birga bo'lgan. Ular boshqaruvdagi Range Rover 4x4 avtomobili Audi bilan to'qnashib ketishi oqibatida ag'darilgan. Audi haydovchisi mast ekani aytilmoqda. Shundan so'ng Etan Mbappe haydovchi bilan birga shifoxonaga olib borilgan. Qayd etilishicha, o'smir jiddiy jarohat olmagan.